Boas! Eu son Xavi e hoxe vos vou ensinar a facer esta máscara de tea moi sinxela. Como vedes tamén ten filtro, arame e unhas gomas que eu as fixen cunha media e é moi cómoda. Eu utilicei unha máquina de coser. Ainda que, bueno, se non tendes máquina de coser, o teredes que facer ca agulla e o fío. E sen liarme máis, imos aló. Que precisamos? Unha camiseta 100% en algodón como esta que non encontrín. Unha tea que non deixe pasar a auga como esta bolsa da compra ou este anaco de tea que collín dunha bata do hospital. Unhas gomas ou unhas medias como esta. E un arame como os do pan de molde. Para facer a máscara precisaremos dous trozos de tea dun tamaño de 20 cm por 24 cm. E como vedes, eu xa os teño recortados para non perder o tempo. O que faremos agora vai ser unha dobrez dun centímetro. E, a, e pasaremos o ferro para que quede ben marcada. Dobraremos de novo e pasaremos outra vez o ferro. E o mesmo co outro trozo de tea. Agora colleremos os alfinetes e os poremos ao redor para despois coser sen problemas. Colleremos tamén a regla e un alfinete. E, a, e poremos o alfinete a 5 centímetros do centro no lado que está doblado. mais colleremos outro alfinete e o poremos a 10 centímetros do outro. Entón, nós o que faremos vai ser coser todo por aquí ata aquí. E daqui a aquí non se coserá, xa que será o peto. Agora poremos o resto de alfinetes. Agora coseremos por onde indiquei anteriormente.

e como vedes, aquí está o peto. Entón daremoslle a volta por aí. E quedaría algo tal que así. Agora faremos dúas dobreces en zigzag dun centímetro e medio cada unha. Como vedes, debería de quedar algo tal que así. E pranchamos para que quede ca forma. O peto, mais as dobreces teñen que estar apuntando para baixo. É moi importante. Entón, agora daremos a volta á máscara e faremos dúas dobreces de 2 centímetros cada unha a cada extremo da máscara. Tamén pasaremos o ferro para que queden ben marcadas as dobreces. e vos debería de quedar algo tal que así. Agora coseremos nas dúas dobreces deixando un oco. Acordadevos de que eh, se cosa no sentido das dobreces e así non tropezaremos con ningunha e non teremos problemas. Unha vez rematamos de coser, faremos as gomas. Para iso, colleremos a media máis un imperdível. Mas, e coas tesoiras, faremos dúas tiras. Aquí vai unha e a outra. E agora, colleremos de novo as teixoiras e as cortaremos pola metade, para pasalas eh, pola especie de túneles que fixemos anteriormente. Agora colleremos o imperdível e o abriremos. E pasaremos por el a media. O pecharemos e o pasaremos eh, por un dos canales que fixemos. E como vedes xa teño os dous. Agora faremos un nó en cada un, un nó pequeniño. E o pasaremos por dentro do túnel para que non se vexa o nó. E quede máis bonito. E faremos co outro o mesmo. E quedaría algo así. Agora colleremos o arame e o meteremos polo peto ata o fondo da máscara. E o acomodaremos máis ou menos no centro. Entón, agora, coseremos ao redor del, para que quede moi ben. Como vedes, a máscara está case rematada, só lle queda o filtro. Para facer o filtro temos un problema, é que a máscara é, é moito máis grande estirada que encollida. Entón, é, eh, o filtro tendrá que ser máis grande é, que a máscara eh, plegada. Polo tanto, mediremos sempre quitándolle máis ou menos un centímetro para que quepa, para que quepe mellor e eh, a mí mídeme 12 centímetros. É estirada, dende eh, o arame, non contedes o arame, recordade, ata o peto, mídeme quitándolle un centímetro, 13 centímetros. Entón, agora procederemos a recortar e a marcar. Para rematar a máscara meteremos o filtro dentro. Como vedes, a mí costoume un pouquiño, xa que mm, non é cousa fácil, así que non vos preocupedes. Se non vos cabe, podedes probar a facela máis pequena. E así quedaría. Como vedes, é moi bonita e podes estirar moito para cubrir ben a boca. Tamén eh, o arame eh, se deforma eh, ca forma da nariz. Que vos parece se agora vos ensino como queda na cara posta? Orella, orella, e como vedes xa estaría. E espero que vos houbera... Ui, espera, mellor quítome isto, non? Sí, mellor. Espero que vos houbera gustado como fixen a miña máscara e que vos houbera sido moi sinxela de facer. Así que sen nada máis que dicir, adeus! Vídeo terminado. Vou me ao super a presumir da miña nova máscara e de paso compro leite.